elektrikora aldatzeko garaia da. Birgaitzeko garaia da. Zure energia sortzeko garaia da. Enpresa berdeen garaia da. Garraio publikoaren garaia da. Aldatzeko garaia da. Baliatu gaur Nafarroako gobernuaren laguntzak eta bizkortu zure energia trantsizioa. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.